făcut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a renunța. Pentru mine a renunța înseamnă a întrerupe ceva. Că atunci când spui că renunți la cineva, de exemplu, cred că de fapt îți muți atenția pe altceva, pe altcineva. Este întrerupi uh, ul respectiv, adică rupi astăzi vreau să te mai anunț că o să renunț și la ă, pentru că un profil al meu de la un ATC a postat că s-a uitat la televizor și a postat pe Facebook. Și nu i-a plăcut că vorbesc foarte mulți oameni acolo cu ă și că suntem în țara lui ă. Și s-a părut mincinos să vorbește așa. Eu uh, cred că există și altă fațetă a lui ă atunci când te uiți înăuntru tău foarte mult și vrei să fii cât mai exact și să spui cât mai exact ce vezi înăuntru tău. Și deci să fii mai sincer. Așa că astăzi o să renunț la o. Oh. Pentru tine ce înseamnă a renunța? Ceau!